A todas, a todos, quero vos dar a benvida a este novo Congreso da nosa Central Sindical. Quero vos dar a benvida ao sétimo Congreso Confederal da CIGA que por outra volta estamos a celebrar en Compostela. Comezamos hoxe dúas xornadas de traballo do máximo órgano da nosa Central Sindical. Xornadas nas que teremos a responsabilidade de definir tanto o que queremos seguir a ser como o que queremos facer durante os vindeiros 4 anos responsabilidade que se entoxa máis trascendente nunha etapa histórica como a actual na que a negativa situación económica que vimos padecendo dende fai casi dez anos estáse a converter nun mal crónico que ten como única beneficiaria a oligarquía económica e como comparsas necesarias e imprescindíveis aos gobernos da Xunta e do Estado. Celebramos, pois, este séptimo Congreso nun momento no que a clase traballadora seguimos a padecer as peores consecuencias dunha perversa situación económica que nos está a condenar día a día a un maior empobrecemento a vez que pretenden disfrazarnos como criación de emprego o que non é máis que precariedade, eventualidade e rotación nos postos de traballo. E ao tempo que o imperialismo españolista continúa a teimar en empobrecer máis e máis a nosa patria a base de roubo, do roubo sistemático, tanto dos nosos recursos naturais como dos beneficios que día a día xeran os nosos sectores productivos. Afrontamos este sétimo Congreso na certeza de que o fortalezamento da CIGA é imprescindível para que os traballadores e traballadoras galegas poidamos avanzar porque coa CIGA facémonos máis fortes. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes na loita contra a expoliación laboral. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes organizándonos na defensa dos nosos, dere nosos dereitos laborais. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes movilizándonos na reconquista dos dereitos roubados, na defensa do público e avanzando na mellora das nosas condicións de clases sociais. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes na loita solidaria na defensa dos dereitos dos povos e contra o imperialismo. Coa CIGA somos e facémonos máis fortes contribuindo a facer real unha Galiza soberana e socialista. Viva Galiza Ceibe socialista! Viva! Viva a clase traballadora galega! Viva! Viva a CIGA! Tranquilos que non sigo, eh? Simplemente eh, trasladarvos que ahora de seguido eh, vaise a proxectar un audiovisual no que se pretende eh, lembrar, non sei se si todas, pero si cando menos boa parte do que foi a acción sindical durante estes últimos 4 eh, anos. E rematado o audiovisual, eh, asistiremos a unha actuación musical a cargo do Conservatorio Histórico Artístico de Compostela. Sin máis, continuamos con o noso sétimo congreso. Moitas gracias.